はいどうもラスカルりがとうございます、えー、今日はもうあのお店の感じとかもう料理がちょっとネタバレしちゃってるんですけど、えー、今日はですねあの2代目江戸さんであのチャレンジメニューをしに来ました先日テレビ番組で放送されてたんですけど、まあ、一応4キロぐらいで制限時間が40分なんですけどまああの僕らだとねクリアはできてしまうのでえー、今日はちょっとお願いしまして、えーと、と6キロのもの作ってもらっております 一応あの比較画像はなんかこの辺とかに貼っとくんで <laughs> はい一応今回ですね制限時間も短くしまして一応30分に調整してますはいちょっとクリアできるかわかんないですけど行っていきたいと思います、はい いただきますはいよいしょ卵卵 <laughs> Uh,

はい。 Yeah, I 要不要？哎呀，要不然。 Mm. 사실이 있을 때는 はいということで結果が、えー、19分と26秒でございます、はい、一応あのこのチャレンジメニューが、えーと、4月の末まで、えー、受け付けてまして1日2組限定ということなんであの要予約でお願いいたしますはいあの皆さんはま似しなてでくださいごれい <laughs> はね